How are you doing? I'm okay, darling. How are you, darling? Joelia? Banang. Mm. Mm-hmm. Bobuli rotia okutuka kuluna kuluno. Mini umwana wange yawezi omwaka ogumu. Pulya bulungi nnyo nnyo nnyo. Mm. Nga gye nkomizza. Banaye kamaama. Mm. Baby Colonel. Kamuyimbiremuko n'akayimba. Mm-hmm. Happy birthday. to you. Happy birthday to you. Hey, Adnangakana Kange, the beautiful princess of Busoga. Kanyabo, come on. Kanjagalo Fakula. Keganzo Saku matter. Eh? Tomolia, why you get him? Ah, what you must wish. <laughs> Okay, Sakani, beautiful princess of where? Busoga. I didn't ever vaddadi we. obuliro mm. otya nga gurana atuse kukula lino eryokweza omwaka akaana kange banange kwe kujja wano nafunye hotel five star mhm. jolo ogitusemu olabye otya nungi ekitusemuolabye otya buli kimu kiri wano tulabiriddwa twagaddwa banange wali baddeko omanyi omukyala akozi sokombuli omukyala azaala princess baba maitani n'abagereka kakiraka nze naabagereka im the queen here kyokka bannanga ekiri wano tulabiriddwa mbitiibu bana nga weekola ebyabalungi ndi mulungi kulabikira ngaomubi nedda mukwano omwana nga kulabikira atya omwana alabika bulungi omulabi otya gwe abagamba balala aa ah, omwana talina buzibu wadde <laughs> hmm, kagala nyo kanyabo hmm. shes beautiful very beautiful hmm. aina gwe yandiise nga mami we joan mm, muwala wange asoma sine five amulabirira mm, bana abakozi bajja ne bagenda kati mm, she looks so beautiful ati yafaana jajja wange yakafa hmm. jajja wange negwe twakazeeka ejuuzi nedda yafaanana daddiwe wanena akafeesi oba mu buganda bakayitaba empumi something empumi <laughs> kati amaaso gange no mm. siri kuvuma neŋamba yamufaana its beautiful abawala balina empumi balina eh, that beauty kati kana akafeese kona kataatawe bwomutunuli atamana taatawe then ah, amaaso go gange oba manini mm. Mm biki grana byayiseemu okutuuka wano okuweza omwaka byosobola okwogera nga maama <laughs> era babadde bamanyi be bavuddeyo gaa nti gula waffe bisigaeti bingi bingi wene singo maam etekstomach tobe you ogezakuga nti mnange njagala kola bwe ntib single motherhood is a hustle. No kukiriza nayo hustle. Okukirizano mm. bela single mom. Chengambo okukiriza oh, kubera se osamba oh, single mom ninga tokirizanga. Nene okukiriza hustle. Okay. Biki mm. byomwenyumiriza mu wadda chali ku stage ne. Aha, I love grana. I love grana. No mami, uh, eh, lina fe kuba we twazala. Sorry. Vainazara Gigi, Babita Mkurusama, Mariam, UK. This has always been there and he is very, very, very nice to us. Mm-hmm. mm mm-hmm. ko Ati yatuyambako kwega tubaddewo ayinange nkola ndi mkazi mukozi nina shows nyingi mm-hmm. mm. biki byomwenyumirizamu grana it's okay that grana hajati grana ajatya hmm. ewaabwe eh, eh, kitaawe musiraamu omwana yange alina okumanya eddiini ye era mukolera akiika wena banceleratinga birthday ebyaddulanga si bine behotel kuba bazemuhotel muzemuhotel kati nkole hakiika ye nga kuliko birthday newetabeeko birthday hakiika tumusalire embuzi ngaobusiraamu bwe bwogera mm. embuzi emu ey'omwana ow'obuwala nimbye maama eh, tumusalye kyokka tucelebratinge kyokka ngenda kuyita bakwano azina bandibadde bakwano bange kuliko big i nkita abasiraamu bategere ensonga eno abala bayinza obaoba butakitegeera hakiika tumuyitubayite baganda bange mujje waka tugabire abantu emmere ku kyalo nembuzi kwekuli uh, big i um, kabaku there is hope Sasha Brighton. Ah, Auntie Wafi. Sasha Brighton, kupande Mwislamu. Um, ani huu mjuki zao huko? Abasilamu. Bakenzo. Oh, banange. Kyokamba ndinabidde tatange Eddie Kenzo bansaasire. Mm. Tatange Eddie Kenzo, mukyala Rema Namakula. Mm. Abalala bo si basiraamu. Who else? Njogera ku basiraamu. nga tuyita kw akeeka ŋŋenda kubayita nange sirimu naye musiraamu naye oba na kalifa muganange nsaasira ŋŋenda bayita tukola akiika tugabire emmere abantu ku kyalo ogenda zijjawe nja zifuna nja zifuna mukwano no nze bintu byenkola munaye tebiri ku byadadi mm, sibyataata mm, sibyataata ebyange byange nga grace kani n'omwana wange grana ilona aisha l an m mm-hmm. omwana oyo <laughs> oh, lyerinnya li ryekika jajawere yamuwajaja omusajja mm-hmm. kijasobola naye grace omwana awezezza omwaka mulamba taata we yamumanyi gwotayagala ffe tugamba omwana yamanyi taata we njatuuka ojja kumumanya with time mm. Mm. things take time hmm. bantu mm. kyabakubeereddewo okutuuka ku step eno grana gya oh, mama vivia ntendo kyokka vivia ntendo sina bigambo bituufu byakwebaza i don't have any words i can't mm. take heart. Vivian Tendo. Vivi obale kwagala mwana wange ne maama wo eyandibadde jjajjaawe kyensobola okwogera sina kyala kyakwogera webale kwagala mwana wange mukwano vivyantendo nkwagala nkwagala nnyo mukulu sam neyanza okuva nga omwana wabe okuva nga omwana wabye yeyalina mu lubuto kyoka weebale mukwano thank you im sorry i am to emotional hmm. ate bano abantu be uganda omuntu wolaga bakuvuma buvumi nze munvume nakyemugamba baganda bange isaac kuteesa maama dora mwima thank you bangi neyanzanyo neyanzeabantu bokka bobalabakuberedde bangi hmm. waliwo omukyala abetina namukasa sina byakwogera sijja kulimba naye bokka bakubereddewo nsagala okisoosowaze mu be bokka but i'm trying to say mm -hmm. ombuuziza baani eh, sigenda kujjukira buli omu kati kuba intervyew ebanyimpi kiwongaabaani mm-hmm. madamu farida nakazibwe bangi esiina mm. budde bugenda bajjukira kati naye neyanza bambi esiri kwekaabe mujja kugendayo munvumevume simanyi biki mmanyi sibina gyebinkwatako how does it feel to be a single man mpaka omwana nga awezezza omwaka byakusoomozebwa ki byozosanga oba abamu bafiira mu kusanya abamu bafa nga bata abaana baana babalemererwa biki byoyiseera obeera olina oguma hmm. mm, strength is the only weapon akan celebrate nze bathre ya mwana wange leero but um, with time ngenda kucelebrate nga uh, tugendagendako eyo mudwaliro malwaliro tugabira abaana ebigundi ebyokukozesaako akasabuuni siina nnyo butido my best hmm. hmm, ale sina budde bwennyonnyolako ku bantu kwogera bigenda kumbeera munda omwanange omusanze mu five star hotel right namuneseko wana anyumirwe anyumirwe namuwala ngaoli nafuuka muganda nga ntegeera okufa nebintu byabantu byose byangu ba we're here and we're celebrating her and we're gonna cut the cake and everything is gonna be okay ebyogambo bafiira musanya kyanaku tijja kulimba kyanaku nange nali nnatera okufa kyanaku kyanaku naye taata womwana akubiddeko nakolwalabe nerena mzala teyankubira its okay mm, nerena mzala twandigaye nti lwe birthday wamaka gumu nerena teyankubira which is okay hani hajat its okay its okay lwe mm, namuzala lwe nandibadde olw'amaanyi nino lwe namuzala teyankubira but its okay and i'm happy mm. taata playing the role ki omwana okulaba ngaatuukaawo natuumibwa erinnya mm. nga neyali mutuuma teyaliye wabula taata we eyandibadde jjajawagrana jjajawagrana tukwagala nnyo wherever you are tugenda kumensioninga kuwadde okuteeka mu mawulire toyanza otumire omwana omwana yange aisha erinnya ly jjajja lyamuwa newankubadde ye grana lona neeri okusalira seerabira ntekako nti aisha What do you have to tell the dad mu kaseera kano ng'omwana awezezza omwaka naye still akyali bwatyo bwati daddy wa grana tukwagala nnyo omukwano tukusabira obeere emirembe kola akasente omwana we ali bulungi yeeyagala ne mama we grace akola agezaako tukwagala nnyo be blessed yes. emabegako twakulabako wavaayo nopostinga grana nsobola okukowako eno interview hmm. nsobola ogikoowa yes ogenda gikoowa naye kyeŋŋamba nsobola ogikoowa hmm, mbadde nsaba ngikoowe kino kyekisemba grace grace emabegako twakulaba nga onyiiza ovudde mu mbeera ekintu kyetutalabangako ng'oyomba ng'ovuma abantu ku social media buzibu ki obwaliwo no bavayo ne bagamba mwana wange smart alina nviiri mu sides kumbe omwana yali mulwadde yali mulwadde weyalwala omwana weyalwala nayina omusbaŋŋamba bamusaleko enviiri gye yali ku dwaliro ne bamusalako enviiri mu sides nembagamba omwana temubagenda kunvuma bagabe bwe omwana nayagadde omukola ebyekiyaaye nti omwana wange temumugiraako ki nvine bagamba batagala omwana awone emizuwa gitubuze omwana munene emikono minene buli wamutunonyeza bitubuze hmm. abantu bo ne bavuma omwana ki ekyavuma omwana ekyasbamanyi ari on twant no hmm. saamanya saamanya byenjogedde bimala yes, kiki oyinza okugamba abazadde abakyala naddala nga bavayo ne bamookinga omwanawo oba ne bamuvuma oba ne bwaba mwami i think abaami tebaalimu nnyo hmm. naye abakyala era abazadde bebavayo ne boogera bebagala okwogera which is i don't care asaga amanya omwana wange ali healthy anti baabamanyi gye tulina okuddukira tumanyiyo si mu abo beebale nnyo bebaliri ddala hmm. Hmm. waliwo abasajja abava twalabako isima olax ngaavuddeyo nga gamba omwana wamuteeka walisimumanyi <laughs> idonnohim biki byogeza kukukatiriza naawe <laughs> mwagala nnyo kwesa abantu ensobi biki byoŋamba twekubakiramu ono ŋamba bintu bitakwatagana sibimanyi ebyo byoŋamba si idonnotha idonnotha kama toŋamba bintu bitakwatagana naawe okay kikyosabira omwana okwene olikwefuulamu muno oli maama wa mwana oyogerekyondeetera biki ebyoŋŋamba kyoga nze sibiraba ndi musiru eh, kyogamba mbuki onomuleeta mbuki nebifuuka bitya ah, tontamanya bantu bo gwomanyi n'abantu bo dwicare wherever Whatever. Do you want me to speak anything about him? I don't want to know. Come on. Hajat. No manange, Hajat. Don't take it hard on me. No, I don't have any problem about what are you trying to ask me about? This is Grandma's birthday, man. ngezezaako okuddamu rescan okimanyi nti olidivawo abantu abantu baagala okumanya lwaki wavaayo n'onyiiga bootyo ki ekyasinga okkuluma nga ggwe omuzadde kyewandibadde wasaseokuggyako okunyiiza okubuuza ebintu byoyagala ate mbeere indisciplin ekyasinga okuvaayo okunyiiza was because napostinga omwana wange munenga simanyi nti obakiri ndowooza baali balina programu zabamanyi muneyo bafaanawo tusibatukolera programs hmm. aye nebagamba oteesa omwana mbudde obukyamu omwana abadde bwati nze mukwano banaye ba sweetheart mune wenjagala opostinga obwanange ogenda omuteerangayo naye nga simbubiye sirina gwenyinako tabu sagala bakolako obuzibu nze siri muntu ali violent apart from bwokwata ku batoni esembayo oba ojja kumpulira mukyenda wakati sweetheart nze saagala bujanga amwe mukole ku balala balaba mumukola nakati mukyamukola bawikizoke kyokka nze mumunkoleko mukole byemwagala byonna naye omwana owange omwana akugunda n'akuluma ennaku ssatu sat temujja sobola nze si buli omu wagenda n'ogamba ku mwana otabuka okola buli kimu mm. n'ogamba ogenda na basi babuli amugambako ate basi bakokka nyana byenabasuubiza ebira sijja biisa wano kuba navaayo neneetonda nze muve ku mwana wange owange ye agala omulekania muveku olaba anti bambi abalungi ngaoli eyo yo good oyagala nnyo abaana mukwano ansonyiwe wemba nyina wenagiramu bwenti enva ku mulamwa kyuka munsonyiwe naye bambi siri mubi siri mubi naye bayogera ku mwana omwana baali bankonye ku ggumba lisembayo omwana yannumira ennaku ssatu abamanyi bamanyi friends like vivian tendo carona ntongo mary butter there is flash love ne kush tiktok ate kush ye nali naye mu nyumba kyokke bannange kyoba omuntu anjogerera ku mwana oba olimba obeera olimba mm. obeera olimba muganda wange oba olimba abaana tubaleke eriba ebyaffe fe mutudde be mwagala mututte mututte jo we batutte weready kyova newe naabanga nva mu bulamu bw'ensi eno omwana wange nja kubako wemuleka nga manyi ajja kuba safe tanda ki gyosibira baby grana omwana wange omulungi baby grana joaleta grana seko kaleete manyi kasumbui mm. kajja kwekalakasa kalakasa naye kaleete tujjaka jonjangu oimire wannako njagala nkasibire entanda nga kawulya yanguwahani jowateekayo mangu <sighs> musumbui omulaba nti ayagala kuba abantu Gigi, come. Kim, mommy. Come. Jojo, have, come. Don't come in the camera, please. Aha, intelligence video, manango, no gigi. Manangi. We don't tell him, cozy. We don't tell our little man too. Nature, we don't tell our yeah it doesn't matter why uh, and who says something on you <laughs> mm <laughs> -mm. Obedem Chalom Dunji, Kuradori Kalunji, Princess of Busoga, Sembayo Bukulu, Singo Bukulu, Mamango, mm. Vedingo Tiakatunda, Uti Awa, mm. Osali, mm. Gamma Mifari Dankas, Women Jabada Gamba, Quarter. Mm, saying quite a video mchalo mlanzi she's a very good woman decent mm. olime kuba ati ebintu ebimulemye bikolanga nnyoko obuzibubwbiki byotayagala kufaananeko mm, already katonda yakikolanga bwe birina okuba she cannot drink she cannot do anything amen si mukambwe mukambwe mu naye nga omanya abaana abato yeah So she's a good girl, anyway. Njagala nfaananeko ekisa njagala mwana nga nfaananeko okwagala abantu mm, n'okwagala katonda wakatonda wange naye nkwadde siri musiraamu ate eh, musiraamu alina okumanya owe eh, of course era katonda y'omweniwe mm. mm. but my girl is good she's tall she's lovely mm <laughs> -hmm. Aí nem por mim. Deixa eu esperar, vó. Natumaliliza. Chicho gamba abantu. Aba bonna abali eyo. Tetso achibusa maso. Waganyo chitubulira naye chi abantu che bavuma grane kya singo kuloma. Sina chenjagala mmanya che bamvuma banchide mu wano. Mhm. Sina. Nekyo kyo. Ndogere mama. baganda bange abali eyo mubali kunjagala kunjagalira akaana kange we made one today tugeza bwe tuba tusimbudde era wano abadde baga nti grace talina nyemba nali ninze gigi afune eh, omwaka kati yamaze ogufuna neyanza nnyo owagizi bwammwe neyanzeege katonda abanjagalira abampeere buli mukisa mami dora mwenaye bali kutwambaza